Okay, uh, here we see the port of Yaucoa, Puerto de Yaucoa. This is a beautiful place. I like this place. Look this. Look this. They make concert music, but <laughs> every time it's empty. Almost all the years it's empty. But look, it's a beautiful place to be here. They have have some some places like this I think this, this those these are the places you can eat. You can see down there. I'm gonna keep on showing you down here. Let, let, let's go see the beach in Yoko but the port of Yoko. This is this this is clean. But if, uh, but if you remember the video that I showed you before about Playa Lucia in Yabucoa, that beach is abandoned for more than 20 years. The mayor of Yabucoa doesn't doesn't clean clean the beach. Neither the neither the neither the government of Puerto Rico. They don't do nothing. Look look look down here. Play to sit and to relax here in Jauco, Puerto Rico. Look look come over here, let's see this. Look this one. uh, it's the bay aquí en, en Yaucoa. Esto aquí. La playa tranquila. The beach is calm here. But if you can see, I think it's going to rain again. Like I told you again, I told you before, it had been raining since October to October to November 22, almost more than 20 inches of, of rain in Yabucoa. Look the cloud down there. Look at that. Look the palm tree. Beautiful place to be. And here come the here come the big boats and, and bring the uh, gasoline here in, in We, we don't have no, no big boat here, boat here right now here in Yokohama, or ship, like, like we call them. Down there you can see, this is beautiful. A great place to be. A great People come here and fish here at night. And a great place to, to, to, to fish. Let, let's keep on seeing this. This is cloud. It's cloudy. It's going to rain. Look, look here. I like I like this place. This is a good place for children to to get to be here. Down here, down here, you can see a place where children they can they can be here because the beach is calm. Good for children to be here. Here's this. Here, This is Yaucoa, Puerto Rico. Yaucoa is, is, is in the east of Puerto Rico. And look down there, this beautiful beach. I love, I, love this. Let's keep on looking around here. Vamos a seguir mirando hacia acá, el puerto de Yaucoa, un lugar bello uno de los mejores lugares, comparado con la playa Lucía que está abandonada por más de 20 años por el alcalde Yabucoa y el gobierno de Puerto Rico. Siempre la tienen abandonada, la playa Lucía de Yabucoa. Por más de 20 años no la arreglan. No sé qué pasa con el, alcalde y el gobernador de Puerto Rico. Okay, down there is Playa Lucía. You can see see es beautiful. But when you go inside, it's awful. Allá está Playa Lucía, está bonita desde acá. Pero cuando usted entra dentro de Playa Lucía es horrible, oh, completamente horrible. Hace más de 20 años playa abandonada, la, Playa Lucía Yabucoa. Póngase a trabajar, Jafi Sudillo, póngase a trabajar, gobernador de Puerto Rico. Ajen en la Playa Lucía que está siempre abandonada. But look here, people work here. They're working here, but they don't work down there. Aquí se trabaja. Aquí la gente se trabaja. Porque que se pongan a trabajar en la playa Lucía que están abandonadas. Que nunca no, hay trabajadores para la playa Lucía. ¿Por qué aquí hay trabajadores y allá en la playa Lucía no hay trabajadores? Yo critico eso hacia el de y el gobierno de Puerto Rico arreglan la playa de Lucía, según arreglan es el puerto, según arreglan es coca, según arreglan la playa Guayane, ¿por qué no arreglan la playa de Lucía y Abucoa? Por más de 20 años abandonada completamente. Y es completamente cierto. El eh, que me diga lo contrario está mintiendo. Y es el favoritismo que tiene con el, con alcalde de Yabucoa, sinceramente, porque, porque todos los alcaldes que han pasado por siendo haciendo y populares nunca han arreglado la playa Lucía. pues y repito, todos los alcaldes que han pasado por Yaucoa PNP y populares nunca han arreglado la playa Lucía. I'm saying that all the politicians that have been, been in Puerto Rico, the mayor in Yaucoa, all the politicians, mayor in Yaucoa, haven't done nothing here. down there, down there in Playa Lucia, they Yaucoa. They only fix this place, but they don't fix down, down there. I'm mad because they should fix that place. But this place here is beautiful. because they fix it. And they're walk, walking here, like, like you see that man walking there, down there. And here we have another man walking here down there too. They only, they only walk here, but they don't walk in the Playa lucia Trabajan aquí la, en, el, puerto, trabajan pero en la playa de la tienen abandonada completamente. Critico eso a alcalde de Yahucoa y el gobierno de, de Puerto Rico, especialmente a alcalde de Yahucoa. Según arregla la playa, la, el puesto de el puesto, según la en eh, Playa Guayané, eh, según arregla ¿por qué no, por qué no arreglan el camino nuevo? La playa Lucía está toda abandonada por dentro. I'm mad. I'm really mad. Because this place is beautiful. <laughs> But I'm, I'm mad because down there in Playa Lucía they have abandoned it for more than 20 years. All the mayor of Yabucoa. have abandoned the playa here of Jericho. And remember that what, what I told you before, that Playa Lucia of Jericho was a beautiful was a beautiful place. They they made a lot of concert concert music, and they have a, they have a lot of place a lot a, few a, lot of place to be in La Playa, in La Playa Lucia, but now it's o abandoned for more than 20 years. Sad to sad, very sad to say this, but it's true. Realmente es triste decir esto de la Lucía, pero es la realidad. La realidad, que no le guste es porque es fanático, porque saben que la playa Lucía está abandonada por más de 20 años, por los populares y por los PNP. Mientras que miran aquí, gente trabajando aquí, aquí en el puesto. Mira aquí, trabajando, gente en el puerto trabajando. Mira, trabajando. Okay, this is all. And I was showing you the port of Jokor. And a, beautiful place to be. And I see you later. God bless you all. Dios, Dios los bendiga a todos. Y que pase un lindo día. Have a great day o night or afternoon. Un buen día, buena tarde o buena noche, donde quiera que estén en cualquier parte del mundo. Y saben que estamos en Yabucoa, Puerto Rico. Este lugar es bello, pero recuerden lo que dije, hay una playa totalmente abandonada por más de 20 años, lamentablemente. Dios los bendiga a todos. Adiós. Bye.